Я не очікував. očekoval. Odskýky ja, ja, ja, ja до 24-го завжди писав, що не турбуйтесь, війна не буде. Потрібно більше контакту на, на такому рівні, на, на рівні мешканців і України, і Німеччини. Україна це, це для мене ем, як би близько, близько. Пане Бернхарде, я вас вітаю в нашій студії. Ну, дякую за запрошення. Ви в Україні вже близько 9 років працюєте, правильно? Угу, угу. Як змінилася ваша робота від початку повномасштабної війни і чи перебували в минулому 2022 році в кінці лютого в Україні безпосередньо? Я зранку е, е люблю е, бігати. Я... Е. І більш того, я ще маю інші, якби я не е, читаю новини до сніданку. Да? И топто 24-та валюта во минулава року, ја сранко бил ја пяти, пив шостава, ја вышел на майданчик и бигав. И раптом був дуже неочекуваний звук, надо мај No, no, no, ja nie rozumiem, że, że to, ja, że, że, ja dumał, że to jak rakieta, da? Tak? ale um, potem e, ja biegał dalej i potem um, e, pri, biegali, pri, biegali do mnie żinki, oni krzyczali, zaraz wina, zaraz wina, idź do domu, idź do domu. Da? I uh, ja, da, ja niedaleko czuł uh, wybuchy. я розумів, що вони праві, вони праві. І тобто я теж е, додому, я я живу в першому повозі. і тобто мені здався, що е, це більш безпечно, ніж на на майданчику. Да? І тобто я ем, додому і ем, тоді були люди ну, в паніці. І потім е, дружина відразу телефонувала з Німеччини. І, Ем, це була. Ем, це було, я, я не очікував, оскільки я, я, я, я до 24-го е, завжди писав, що не турбуйтесь, е, війна не буде. Я, я був певний, що не буде. Війна, що це тільки риторика. І я, це була помилка, помилка моя. Да? А ем, потім, що робити, що робити? Я, я у мене дилема, оскільки я ще 9 років мешкаю в Україні. 8 місяців році я в Україні, а 4 місяці я в Німеччині. Тобто я якби одночасно живу і в Німеччині, і в Україні. А коли моя дружина, мої друзі, мої, мої е, головний редактор мені телефонували, вони сказали, тобі потрібно терміново виїхати, виїхати із країни. А це для мене не було легко, оскільки я теж маю а, друзі в Україні, і їм говорити, вибачте, зараз важка ситуація, я маю німецький паспорт і до побачення, побачимося після війни. Я, я не зміг. Я не зміг. І, ем, і тобто я я два тижні я думав і думав, що робити, що робити. І я для себе знайшов е, компроміс. Е, окей, їдемо, їдемо до Німеччини, але ну, я хочу, ем, е, щоб успокоїти себе, ljudima da pomogli. Ja, ja imajo druzi i Nemčini, ja imajo druzi i v Ukrajini. I ja organizoval malenkoju akciju niemiecki druzi da pomagaju ukrajinskim druzjam. Тобто я, я, я, я передав моїм українським друзям, що я хочу вам допомогти їхати до Німеччини. Я моїм німецьким друзям сказав, будь ласка, допомогіть їм, знаходити їм Е, місто, де, де вони можуть мешкати е, певний час. І ем, тоді е, були ну, близько 15 людей, і при тому і, і людини 3-4 із Запоріжжя, які я по моїй лінії їхали до Німеччини, і тоді я міг спокійно виїжджати із України біля 10 ем, березня. Це була моя певний е, час е, війни. Тобто ви повернулися до Німеччини і як довго там були? Так, да, я я повернувся до Німеччини і е, е, в Німеччині я розумів, е, як близько війна була до мене. Я живу на крайні е, Києва, і це вже не так е, далеко від Ірпіна, від Бучі, від Костомля. Я, наприклад, раніше був великом в, в Костомлі, в Ірпіні, оскільки там дуже гарна природа. І тобто тільки там я розумів, як дійсно це було дуже небезпечно. ем, для мене. Ну, ем, е, я чекав, я чекав в Німеччині, коли я можу повертатися, оскільки Україна це, це для мене Ну, як би близько, близько, оскільки е, коли йде відроків мешкаєш в країні, ти не можеш сказати, бо зараз це мене не цікавить, це було е, близько к серцю і не важливо, е, чи ти знаходишся в Німеччині або в Україні. Серце якби особисто в ті часи в Україні. І тобто я чекав, чекав, чекав, чекав. І ем, е, ну, в червні ем, е, я вирішив знову їхати е, сюди. І, тобто я ем, Тобто я знову, як по ранішньому режиму, тобто 8 місяців в Україні, 4 місяці в Німеччині, я зараз знову в Україні. Як змінилася ваша робота і чи доводилося змінювати фокус ваших тем? Раніше я був в різних містах, і я був і в Одесі, і в Полтаві, і в Запоріжжя, і в Донецьку, і в Луганську, і в Ужгороді, і в Львові, і в Конотопі. Тобто я був в різних містах під час цих вісім років, і тобто я ще мав контакти. Kolija i Kolija Saras telefonują na przykład moim znajomym, moim druzjom w Zaporizja. Вони вони знають, що я не е, людина з вулиці, а вони ще я я ще був три рази був я е, в е, Запоріжжя. І тобто вони знають, хто першокласний. І тобто є певна база співпраці, співпрацівства, І тобто, коли я їхав ту до Запоріжжя, стільки ще можливості були. Були всі двері були відкриті, оскільки вони знали. Тобто це це плюс особисто зараз, що я раніше вже працював в Україні. А що змінився? Ну, змінився звичайна е, е, ситуація вокруг безпеки. Оскільки е, це не було легко, наприклад, їхати до Харкова. Я був в Харкові і раптом бух. Ночью, ночью, да, Така і, і що робити? що робити? Я тільки розумів, що зараз тільки є робити те, що, що завжди говорять, то правила второї стіни. Я в туалет і там чекав 15 хвилин, коли це закінчився. І, і Пастіна, пастіна є. Я, наприклад, зараз майже тиждень в Запоріжжі, і тут теж було три дні тому, були вибухи, які я чув, е, і, і, і, то- тобто постійно вибухи, та постійна тривога. Це звичайно, це е, нові умови. е, роботи. Але все-таки е, мені здається, що важливо і, і е, мені, мені важливо особисто зараз бути тут, особисто е, коли така ситуація бути тут, щоб е, ем, Оскільки мені важливо, щоб е, німці не тільки знали те, що агентства пишуть, ну е, Зеленський, е, Путін, Китай і так далі, інші, а я хочу через призму людей довести їм, як життя, як люди відчувають себе під час війни, оскільки Україна може бути тільки близька к серцю, коли ми вже дещо знаємо про Україну, щоб це не просто якась е, будь-яка е, країна, а це, це конкретні люди. І тобто я завжди я, я мав, е, я зараз майже тиждень в, в Запоріжжі, і, і теж коли буде мій репортаж, головною герої це прості, прості люди. Ви працюєте на німецьке видання. Як в Німеччині сприймають інформацію зараз про повномасштабну війну в Україні? Чи е, цікавляться, чи можливо вже е, за понад рік інтерес спадає? Україна die sich Piram an neues Golofnych Thema für niemieckich SMI. No, при цьому теж е, потрібно розуміти, що така и интерес јак був што влутова минулава року, сарас ни. Сарас уже часто бывае, што Украина не на перших сторинцах газет. И трошки, трошки бачу, што, што интерес трошки впадае. Це, це, це Ем, це є різні ем, е, рівні да, на на, на території політики. Це завжди е, да, ми підтримуємо Україну, підтримуємо Україну. Да. Але е, на на інших рівнях вже менше готівність допомогти. Да. Наприклад, один примір – Е, е, до е, до кінця року року були вільно доступні всі німецькі порталі, які були за Paywall. Для українців, а зараз це вже ні. Да? І, і, а, а, а, а Наприклад, інші пример, ем, що перші місяці українці вільно могли б е, їздити е, потягом. Зараз теж це не е, можливо. Тобто трохи трохи ем, умови ем, гірше становиться. І тобто мені здається, що постійно потрібно писати про Україну. А що е, німецьку аудиторію про Україну цікавить більше? Ось як ви зазначаєте, прості історії простих людей, чи можливо все-таки політична ситуація, економічна ситуація? Люди, які читають нашу газету, це в першу чергу жінки. І вони трошки е, е, мають інші е, цікавленості, ніж е, е, читателі інших газет. І ну, культурные питания, их, их е, вошли. Наприклад, е, я, наприклад, нещодавно писав е, статтю про юрту, казахську юрту. І я, чесно говорю, я, я це писав, оскільки редакція телефонувала, вони сказали, що це цікаво, а я думав, що ну, юрта може не так цікава, це ж не новина, да? Ну, ну а були такі, такі отліки на, на, на статтю про казахську юрту в, е, е, в Києві. Да? Такі речі цікаві. Або ну, музика, українська музика. Тобто ем, будь-яка життя. І, і, і теж е, репортажі, да? і мої репортажі, інші репортажі. Е, це цих е, е, цікавити. І мені здається, що це потрібно більше, щоб це не було тільки на на рівні якби геополітика. Тобто можемо говорити, що аудиторію вашого видання ви привчаєте до життя українців. Угу. Угу. Да, Вдається? Да, да, да. Я, наприклад, ем, я, наприклад, писав статтю про пенсіонерку. І е, і в цій статті було все, і питання, і соціальні питання, і війна, вона, вона тікалася Донецька, і е, вибухи, і все. А коли, е, коли е, люди е, читають про жінку, можливо, це їх е, більше касається по серцю, ніж е, статистику, скільки ще були вбиті. Звичайно, статистика теж потрібна, але, але ми ще повинні розуміти, як, е, як би добратися до серця, е, читав цифр. Вам зараз стало важче працювати з вашими героями? І краще, і важче краще в тому смислі, що зараз всі двері відкриті. Всі двері відкриті, оскільки дуже рідко, що кореспонденти з Німеччини їде до Запоріжжя. І тобто це це якби событие, коли кореспондент з Німеччини сюди їде. Да? А ваше, оскільки є якби один наратив, що буде перемога, а всі, хто так не думають, вони це ховають тільки тета тет Вони, вони не хочуть відкрито про це говорити. Да? Я люблю е, якби е, е, бути на путі інкогніто. Я тільки, наприклад, люблю сидіти в трамваї, або в автобусі, або в кафе. І, і ще, я, я, ще, я ще журналіст, який пише, я без камери працюю. Да? І тобто я розумію, що я маю акцент, але коли я тільки так сижу, люди не зразу розуміють, що, що я Е, журналісти і е, тобто інколи е, цікаві розмови, і, і я не знаю їх ім'я і прізвище, і, і в таких ситуаціях вони, вони готові відкрито говорити. І, і я, мій результат це то, що, що, касається, що стосується того, що Росія зараз робить, я не, я не спілкував ні одним, одним а, людиною, які підтримують Росію. Да? А це я був а, 4 роки тому, це було не так. Тобто зараз а, це всі осуждають, що Росія робить. А в інших питаннях, да? тобто Бандера, тобто свобода СМІ, тобто як буде кінець війни, тут є різні позиції. Да? Пане Берхарде, я вам дуже дякую за розмову і будемо чекати на ваші матеріали. Да, я ем, я дякую вам за е, запрошення, оскільки мені здається, що потрібно більше контакту на на такому е, рівні, на, на рівні мешканців е, і України і е, Німеччини.